Do not lose heart. Don't lose heart. Heart یعنی قلب. Lose یعنی از دست دادن. Don't lose heart یک اصطلاح هست یعنی جا نزن. کم نیار. دلتو گم نکن. دلتو از دست نده. جرعتتو از دست نده. Don't lose heart. Don't lose heart. Don't make me go. Don't make me go. Don't make me go یعنی منو مجبور نکن که برم. Don't make me go. Don't make me go. Do not mention it. Don't mention it. Mention یعنی عنوان کردن یا مطرح کردن. It اشاره میکنه به اون موضوع. Don't mention it یعنی مطرحش نکن. قابلی نداره. Don't mention it. Don't mention it. Do not pick on me. Don't pick on me. Pick on me یعنی سر به سر من گذاشتن. Don't pick on me یعنی سر به سر من نگذار. Don't pick on me. Don't pick on me. Don't waste time. Don't waste time. waste یعنی هدر دادن time یعنی زمان don't waste time یعنی وقت رو هدر نده معطل نکن don't waste time don't waste time It like a horse. It's like a horse. horse یعنی اسب eat یعنی خوردن eat like a horse یک اصطلاح هست یعنی پرخوری کردن مثل اسب خوردن eat like a horse eat like a horse enough is enough enough یعنی کافی enough is enough یک اصطلاح هست یعنی بس دیگه بس کن دیگه کافیه دیگه enough is enough enough is enough every other days every other days days یعنی روزها every other یعنی یکی در میان every other days یعنی یک روز در میان یک روز بله یک روز خیر every other days every other days every other shop every other shop every other یعنی یکی در میان shop یعنی مغازه every other shop یعنی یک مغازه در میان every other shop every other shop every other week every other week every other یعنی یکی در میان week یعنی هفته every other week یعنی یک هفته در میان every other week every other week everything okay everything okay everything یعنی همه چیز این حالت سوالی و خیلی آمیانه است در واقع یک is هم قبلش بوده is everything okay یعنی آیا همه چیز رو به راهه ولی در گفتار و صحبت کردن آمیانه ایزش ممکنه حذف بشه everything okay یعنی همه چیز رو به راهه everything okay everything okay Everything stops. Everything stops. Everything stops یعنی همه چیز متوقف میشه. Everything stops. Everything stops. Excuse my back. Excuse my back back یعنی پشت یا پشت سر excuse یعنی ببخشید عذرخواهی میکنم excuse my back یعنی ببخشید که پشتم به شماست excuse my back excuse my back excuse my french Excuse my French Excuse my French یک اصطلاحه یعنی روم به دیوار حرف بدی که میزنم یه موقع به شما بر نخوره گلاب به روتون Excuse my French Excuse my French Fair is middling fair is middling middling یعنی حد وسط fair یعنی منصفانه fair is middling یعنی نه خوب نه بد حد وسط عادلانه است fair is middling fair is middling finish your work finish your work work یعنی کار finish یعنی تمام کردن finish your work در حالت امری استفاده شده finish your work یعنی کارت رو تمام کن finish your work finish your work follow your nose Follow your nose. Nose یعنی دماغ. Follow یعنی دنبال کردن. Follow your nose یعنی راهت رو بگیر و راست برو. Follow your nose. Follow your nose. Fooling everyone. Fooling everyone. everyone یعنی همه fooling یعنی فریب دادن احمق کردن گول زدن fooling everyone یعنی همه رو فریب دادن fooling everyone fooling everyone Don't get in my hair. Don't get in my hair hair یعنی مو Don't get in my hair یک اصطلاح هست معنی لغویش یعنی نرو توی موهام ولی معنی اصطلاحیش یعنی اذیتم نکن Don't get in my hair Don't get in my hair Get into trouble Get into trouble Trouble یعنی دردسر Get into یعنی درگیر شدن در داخل Trouble دردسر Get into trouble یعنی به زحمت افتادن درد دردسر شدن Get into trouble Get into trouble Get off my back Get off my back Get off my back یک اصطلاح هست یعنی دست از سر من بردار بی خیال من شو Get off my back Get off my back Get to the point Get to the point The point یعنی اون موضوع اصلی Get to the point یعنی برو سر اصل مطلب به موضوع اصلی برس Get to the point Get to the point Glad to meet you Glad to meet you meet you یعنی ملاقات شما glad to meet you یعنی از دیدار شما خوشبختم خوشحالم glad to meet you glad to meet you go off the rails go off the rails ریل همونطور که میدونید یعنی ریل قطار ریلز حالت جمعش به کار رفته go off the rails یعنی از راه درست منحرف شدن رفتار ناپسند کردن go off the rails go off the rails go your own way Go your own way Way یعنی راه Own یعنی مال خودت Go your own way یعنی راه خودت رو برو روش خودت رو دنبال کن Go your own way Go your own way Go into debt یا run into debt. Go into debt یا run into debt. debt همطور که میبینید بیش تلفظ نمیشه یعنی قرض go into debt یا run into debt یعنی به قرض و قوله افتادن go into debt run into debt go into debt run into debt Good evening, sir. Good evening, sir. Sir یعنی جناب. Evening یعنی عصر. Good evening یعنی عصر بخیر. Good evening, sir. یعنی عصر بخیر آقا. دقت داشته باشید بین ساعت هفت بعد از ظهر یا 19 تا 11 شب یا 23 میشه evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Goodbye, my love. Goodbye, my love. Love یعنی عشق. Goodbye یعنی خدا نگهدار. Goodbye, my love یعنی بدرود. عشق من. Goodbye, my love. Goodbye, my love. Grin and bear it. Grin and bear it. Grin and bear it یک اصطلاح است یعنی بساز و بسوز با شرایط شرایط رو تحمل کن Grin and bear it. Grin and bear it. Hang on a second. hang on a second second یعنی ثانیه همچنین به معنی دومین هم به کار میره hang on یعنی صبر کردن منتظر شدن hang on a second در حالت امری به کار رفته یعنی یک ثانیه صبر کن hang on a second hang on a second hanging in there hanging in there hang معنی لغویش یعنی آویزان بودن in there یعنی در آنجا hanging in there یک اصطلاح هست به معنی میچرخیم این دوروبرها این دوروبرها هستیم اصطلاحی است که در پاسخ احوال پرسی دوستانه میتونید پاسخ بدید hanging in there hanging in there haste make waste haste make waste haste یعنی عجله کردن و عجول بودن make یعنی ساختن waste یعنی از دست رفتن و هدر دادن haste make waste اصطلاحی است به معنی عجله باعث خرابکاری میشه haste make waste haste make waste please double check it please double check it please یعنی لطفاً دابل یعنی دوباره البته توجه داشته باشید با تلفظ درست دابل و نه دابل چک یعنی چک کردن it اشاره میکنه به اون موضوعی که در موردش دارند صحبت میکنن please double check it یعنی لطفا دوباره چکش کن دوباره بررسیش کن please double check it please double check it Have a good trip. Have a good trip. Have یعنی داشتن good یعنی خوب trip یعنی سفر Have a good trip یعنی سفر خوبی داشته باشید دوستان نکته تلفظی رو دقت داشته باشید نگفتم good گفتم good و البته trip نه trip یا تریپ اینا رو باید توجه داشته باشید Have a good trip سفر خوبی داشته باشید Have a good trip Have a good trip Have a nice time. Have a nice time. Have یعنی داشتن nice یعنی زیبا و خوب time یعنی اوقات یا زمان have a nice time یعنی اوقات خوبی داشته باشی یا خیلی ساده خوش باشی have a nice time have a nice time Have you salt it? Have you salt it? salt یعنی نمک ایت اشاره میکنه به اون غذا یا اون چیزی که میخواید بخورید که بهش نمک زدید have you salted یعنی آیا تو بهش نمک زدی have you salted have you salted he chickened out He chickened out. Chicken out یعنی ترسیدن. He chickened out یعنی او ترسید جا زد قافیه رو باخت. He chickened out. He chickened out.